Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Λέγομαι Τατιάνα Μάλιαγκα. Έχω έρθει πάλι μπροστά σας, λίγο πριν κυλήσει ο καινούριος, πριν έρθει ο καινούριο χρόνος, με κάτι και πάρα πολύ καλό που έρχεται να βοηθήσει τον κόσμο ε, να μπορέσει να αντιμετωπίσει διάφορες ασθένειες. Ε, είναι ίσως το μοναδικό τσάι στον κόσμο όχι ίσως, είναι το μοναδικό τσάι στον κόσμο και στον πλανήτη που είναι η ιατρική εφεύρεση και αναπλάθει το DNA των κιτάρων. Ε, έχει πολύ φοβερές αντιοξειδωτικές ικανότητες και αυτό ε, βοηθάει το αμυντικό σύστημα προστατεύοντας το ανθρώπινο σώμα από οξειδωτικές διαταραχές και ασθένειες συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου. Περιέχει πάρα πολλές βιταμίνες. Οι βιταμίνες που περιέχει είναι φθόριο και μέταλλα. Είναι φθόριο, μαγκάνιο, κάλιο, βιταμίνη Β3, ε, σε, οι οποίες βοηθούν στη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας, χαρίζοντάς μας ευεξία και ζωντάνια όλη την ημέρα. Το τσάι δεν επιβαρύνει τον οργανισμό μας με περιττές θερμίδε και προσφέρει πλούσια ενυδάτωση στην επιδερμίδα μας. Αυξάνει ελαφρά τη θερμοκρασία του οργανισμού και μέσω τη αύξηση τη ευαισθησία στην ισουλήνη επιτρέπει το, επιτρέπει το κάψιμο του λίπους. Τα φλοβονοειδή που περιέχει σε ένα φλιτζάνι τσάι κορίλου σαβελάνα αντιστοιχούν 6 φορές περισσότερο από αυτά που περιέχονται σε μια μερίδα χυμό πορτοκάλι. Το φθόριο, το γνωστότερο συστατικό της οδοντόκρεμας που όλοι χρησιμοποιούμε καθημερινά για να φροντίσουμε τα δόντια και τα ούλα μας, είναι φυσικό συστατικό του τσαγιού και χωρίς κανένα χημικό πρόσθετο προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη προστασία στη στοματική κοιλότητα. Όσοι έχουν δηλαδή περιοδοντίτιδα και μοραγούν τα ούλα τους και κινδυνεύουν να χάσουν και τα δόντια τους από όλη αυτή την ιστορία, είναι πάρα πολύ καλό να παίρνουν το τσάι κορίλου σαβελάνα. Το μαγκάνιο βοηθάει στα οστά να παραμείνουν γερά και η ριβοφλαβίνη που περιέχει είναι απαραίτητη για το μεταβολισμό των λιπών, των πρωτεϊνών και των υδαταθράκων. Η βιταμίνη ε που θεωρείται το θαύμα της φύσης, καθώς και η επιβράδυση που δείχνει στα σημάδια του γύρατος, ε, είναι και αυτή συστατικό του κορίλου σαβελάνα. Η βιταμίνη C που καταπολεμά το στρες και ενισχύει το νοσοποιητικό μας σύστημα και είναι απαραίτητο κάθε μέρα για τον οργανισμό, είναι και αυτό που περιέχεται μέσα στο κορίλου σαβελάνα. Συνιστώ λοιπόν σε όλο τον κόσμο, σε, όλοι, όσους μπορούν να το πάρουν, να επικοινωνήσουν μαζί με τα βιολογικά ε, καταστήματα, να ζητήσουν το σκεύασμα αυτό για να μπορέσουν πλέον να ανταπεξέρθουν στις αντίξωες ε, συνθήκες της ζωής μας που καθημερινά ε, μας καταβάλει και δημιουργεί με ένα κλίμα να, μπορέ, να, να αρρωστήσουμε. Λοιπόν, ε, επίσης, ε, επειδή αυτή η γεμοθεραπεία είναι μια ελληνική παγκόσμια καινοτοπία, είναι μια βυζαντινή συνταγή, ε, προκαλώ με τον τρόπο μου τα ελληνικά χωάξες, τα οποία όλο τον καιρό της πανδημίας μου ρίχνανε τα, τα βίντεο που έβγαζα Παρακαλώ να, να, να ζητήσουν συγνώμη για αυτό όλο που έκαναν. Παρακαλώ να ζητήσουν ακόμα να, να, με παρουσιάσουν και να τους προκαλώ δηλαδή με τον τρόπο μου να δείξουν στον κόσμο τι ακριβώς αξίζει το κορίλου Σαβελάνα. Είναι μια ελληνική συνταγή, ε, βυζαντινή συνταγή, δεν έχει καμία σχέση με ξένες ε, τέτοιες και είναι κάτι, ένα κόσμημα που όλος ο κόσμος θα το καταλάβει και θα δει τι ακριβώς είναι. Και όχι μόνο δεν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, όπως είπα και την άλλη φορά, αλλά είναι σίγουρα ότι θα φέρει μια μεγάλη επιτυχία στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο. Λοιπόν, σας εύχομαι ε, το καινούριο χρόνος να μπει με, με τις καλύτερες ε, ευχές μου ε, για μια καλύτερη υγεία, ειρήνη και τελικά να επικρατήσει το φως αυτόν τον κόσμο. Καλημέρα σας. Το τηλέφωνο, αν χρειάζεστε κάτι που θέλετε να με βρείτε, είναι 6944 6944-729079. Θα μπορείτε να με βρείτε στο κανάλι μας στο YouTube ε, Τατιάνα Μάλια Γκαταξολίν. Ελάτε σε επικοινωνία μαζί μου, δεν έχετε τίποτα να χάσετε, μόνο να κερδίσετε. Σας ευχαριστώ πολύ, όλα καλά.